अभी सब लोग आए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए तो अभी देखते हैं कि क्या ऑर्डर करेंगे सब लोग अभी खाना आएगा है तो ये इंडियन पाकिस्तानी फूड है तो हम लोग देखेंगे अभी कि क्या ऑर्डर करते हैं मेरे वो डिसाइड कर रहे हैं कुछ खाने के लिए जितने लोग हम लोग आए हैं ट्रक पे सारे के सारे बैठे हुए हैं सब अपनी टेबलों में बैठे हैं हमारे यहाँ सब लोग अपना अपना ऑर्डर के लिए रेडी हैं फैमिली है ईमान हाय आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं भाई स्टार्टर्स surprised we are समोसे आ चुके हैं जी हमारा खाना आ गया है टिक्का बाटी और साथ में रायता और चटनी है आ चुकी है और नॉन भी आ चुकी है भी आज तो हम लोग ट्राई करेंगे खाना हम लोग ट्राई करेंगे कैसा है खाना जलमन भाई मेरे पीछे हैं ओके तो हम लोग ये ट्राई करेंगे इसका राइस ट्राई करेंगे कि राइस कैसे हैं इसके और इसकी दाल भी ट्राई करेंगे और एक लेंगे टिक्का भी हम लोग बाद फिर बताते हैं कैसा है अभी खाने के बाद ट्राई करते हैं कि कैसा है इनका टेस्ट कैसा है वैसे गुड ना इनका काफ़ी टेस्टी है खाने में टेस्ट है इसका अभी मैं नान भी ट्राई करूँगा नान भी ट्राई करेंगे और नान भी ट्राई करेंगे तो इसको बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट नान का बहुत अच्छा है भाई कल खाया था खाना कोई इतना अच्छा नहीं था लेकिन आज बहुत अच्छा खाना